operative. We have decided to enlist Noghead directly in this endeavor, since he seems incapable of keeping his filthy quiche fingers out of our business. Uh-huh. Being called filthy-fingered by a self-serving, cold-hearted foreign bitch is high praise indeed. Happy to be on board. I know where Menshen is. Uh-huh. Seems it was right under our collective wrinkled nose the entire time. I've analyzed the classified arcology blueprints, you're gonna feel right at home, buddy. Because it looks like the whole thing can be found down on the maintenance sublevels in the deep stink. You must appropriate the Menshen facility for Y-Corp, and Decane is to be terminated on site. Jaha. Get uh-huh. this done, and your contract with us will be considered fulfilled, operative. Ole, vapaa kansalainen. Tekoäly on vähän liian... While we appreciate your violent leanings, we are less satisfied with your inability Nugget here, secure channel here at here. See, I figured it <laughs> out. I know how to access the AGI that easy. Remember Protocol 61A? That was an Ascent Group backup plan, a last resort. It created Y-Corp with everything in place, including a fledgling AGI. -huh. It's like uh-huh. the Ascent group spawned a kid just before it was damaged beyond repair. One who would take over everything, including mention. But the kid is like a baller newborn. It doesn't know shit from Genoa. That's why they had to be securing the data in such bursts. Can you imagine the amount of resources they must have had to just have a spare AGI lying around waiting to be activated? Mind-bending! What we're doing here, is helping a Ascent Group save itself. Also, some are foreign owners somewhere could keep lining their pockets, and you and me? So why Corpus Born? Your imp's getting cocky. Now let's do this. I read it on some level grids and found some very interesting anomalies around a spot near Waste Management Disposal Plant 21G. Should be right below your old haunts. The blueprints don't showcase any obvious access points to that area, but it looks like it can be reached via a maintenance tunnel near the WMD plant itself. I sent the coordinates to your imp. Thank you. se mun tekoäly oli aika oikeassa, että tässä joudutaan kahlaa peressä. Ja pesulan askua tulee taas. Mitä? Sanoiko se Ferali, että Göteborg? Toi on huonoa huumoria jopa ruotsalaiselta. Tietyllä tavalla tää on erilainen niin Göteborg-simulaattori. Braa! Okei, nämä on ruotsalaisia feraaleita. Pitäisi jatkaa eteenpäin. Just stare back. Uh huh. Ben Nietzsche. you Ja sitten mennään oikeasti pohjalla. Kaikki Akropoliksen jätteet päätyy tänne. We're picking up a sender communication ordering them to set up defenses around Expect them to be augmented by Onyx Void resources. Voi kun kiva. get it on vielä gonna be a pääsi lähelle. Jos otan osua suoraan, eikä meillekin acabaste. terveydenkin ottanut, mutta Gundolf. Eieiei. Lauksen Ghost siellä the kohtaus. Tässä kyberpukkijutussa on pitää olla tällainen niinku... Okei, okay, se räjähti. Mikä on mention? <laughs> Niinpä tietysti. Engine portaaleja. Operative, you must secure the mention gate. We have indications Decane will try to activate it to prove its functionality to Malhor's Gelb. They must have spent stupendous resources on the AGI and printing code alone, even if it failed. They will want to gain something. Decane is to be terminated. She uh -huh. serves a different master, and we have all the data on mention we need. Y Corp will reward you handsomely if you get this done. And you'll be given your independent contractor license. The mention Control SI should be located somewhere near the gate itself, deep within the facility. Good hunting. Handle XX exception. Niin sellaisia saisi olla koodissa. mitään tota noin niinku korviansa lotkauta. Okei, okay, sinko vai? Hämähämähäkki. taas niin pahasti pumotappelu areenalta. äärimmäisen huono. Toimii. Toistaiseksi. Paitsi mä oon ihan rumuna taas. Mikä se olikin siviili? Se tuli kohti, kaikki näki. Tästä alueesta ei ole karttaa selvä. tyypillä on kyllä kyberiä ihan riittävästi. Missäkin olisi vielä. Takisäätellään ruokataululla. Jyrki antaa mulle lakisääteisen ruokatauon, niin ei sinun saa hyökätä. Ja täällä on, on projektin työntekijöitä. yritti väijyttää tuossa äsken, mutta ei se oikein, ei, ei se oikein onnistunut sitten loppujen lopuksi. Mun sähköpistoolin varmuuden vuoksi. Botteja tulee. Pakko täälläkin jotain puolustusjärjestelmiä olla. Kivan punainen paikka. this one, buddy. I'm gonna have to tunnel in through your imp, so you need to stick close to that door, alright? How about I tunnel through you, huh? <laughs> your imp's getting cocky. Now let's do this. real life Mako. Kaveri on, niin joo, kyllähän toi heti parempi on. Hyvempaa on. Jussi nousi. Ascenders. Jaha, tämä. The extraordinary moment we have all been waiting for is at hand. Throughout the history of this galaxy, there have always been times of tremendous change. Different species harness the power of science to reach for the stars, to colonize distant worlds. But though we've come far, one last barrier has always held us back. Travel between worlds has been slow, arduous, and done at immense cost. Now, that will change. With the Menshan portal, we will travel Tämmönen early alpha-testi. Katsotaan, että tuleeko sieltä Doom-hirviöitä. control the galactic market and restore the Ascent Group to its former glory. Ascenders for the Ascent Group! Jos on millään tavalla taloudellista, niin kyllähän se tähtien välisten matkustelu para, para voittaa ihan selkeästi. Team! Passion! Commitment! Open the mansion gate! Stargate. Платиум не ребята. Okay. 아하하. 오. 오. Toinen helpommalta kuin edellinen vedot. Okei, ehkä tämän alfatestin seurauksena voimme päätellä, että tämä tuote ei tule menestymään intergalaktisilla markkinoilla. Nottingham. Well done, operative. That thing almost destroyed the gate generator. It'll be some time before we can get the prototype <laughs> functional again. Minä aikoo jatkaa testejä. Gelb might have failed to acquire Mention, but they did succeed in destroying the Ascent group. Joo, oh, sekin on ihan hyvä. We know Noghead has told you the truth behind Protocol 61A that Y Corp was incepted as part of an Ascent Group emergency backup plan. Ah. The subterfuge was necessary. We had to avoid unwanted Malhor-Skelb attention until we could ascertain the scope of their powers. The original intent was then to revise the Ascent Group, but certain powers have decided that this will not be. The Ascent Group AGI will be taken offline again, and the hardware repurposed. The damage caused was too extensive. Y-Corp owns Mention. The Ascent group will remain dead, and Malhorst Gelb will be confronted in due time. What's left of the Ascenders will be repurposed. You did your part in all this to the best of your limited abilities. Your contract is hereby fulfilled. We have upgraded your status in the Intercorp database, and you are now an independent contractor. Yeah. The usual NDAs are of course in place. <laughs> NDA paikalla. And we will have you terminated. Vähän niinku pelialalla. Tätä se vapaus on. NDA. Nice work, pal. Arguably with some assistance for myself, but still, very impressive. I took the liberty to install a small back door into the Mensch OS. Kira knows, but she can't remove it without destroying the gate. Uh, it's the uh-huh. sole reason you and I are still alive. Uh -huh. There's uh-huh. nothing like a bit of mutually assured destruction to bring a corp to heal. Ah, niin you <coughs> thank me, bud. Join me in line instead. Level 72 now. No, onni on hyvä hakkerikaveri. Ah, ja se tähän näin päättyy sitten. Joo, yleensä mä oon muutaman sanasen sanonut tästä pelistä tässä lopputekstien aikana. Ja oli hauska peli, etenkin jos olisi kaveritten kanssa pystynyt loppuun asti pelaamaan, mutta joo, vähän purkalla kasassa pysyvä. Mä en tiedä siitä uudesta Pleikka-julkaisusta, ei kannata kysyä minulta, mutta tämä Xbox ja PCn yhteispelaaminen oli vähän hankalaa aina välillä. Saattu johtaa lagista kyllä, mutta myöskin siitä, että ei vanhemmalle Xboxille niin kuin, täytyy olla se Pro-versio, että se toimii. Ää, grafiikat oli älyttömän hienot ja tosiaan niin kuin oli osaa ja, ja niin kuin tämä oli parilla kymmenellä henkilöllä oikeasti se core-tiimi ollut, joka tämän oli tehnyt, eli aika hyvin. Mä peliteknisesti niin mä tykkäsin ehkä Ruinerista enemmän. Mä tykkäsin ehkä siitä Ruinerin toiminnasta enemmän, mutta tässä niin kuin avoin maailma taas oli ihan eri tasolla kuin Ruinerissa. Ruinerissa on vaan pieni tommonen äh, kortteli, missä sä kävit tehtävien välillä, mutta Truinerissa oli paremmat tappelut. Et tässä näin oli sillä niin kuin, tää oli vähän niinku tapan kaikkia. Jotain vähän siihen, niin äh, ei oikeastaan tarvinnut hirveästi noita. Äh, en, en käynyt läpi eri, eri kyberneettisiä juttuja, että olisiko niistä jotain, jotain hyötyä. Äh, lähinnä vaan niinku kuin puustasin itseeni taistelussa, mikä on tietysti sekin ihan, ihan ok. Mutta tämä Ruinerissa oli kaikki taistelut huomattavasti enemmän mekaanisesti pitkälle mietittyä ja näin edespäin. Tarina oli normaalia kyberpunkkia. Ei nyt tässä mitään oikeita, oikeita niin tällaista onnellista loppua ole tavattavissa. Ja tosiaan oli aika aikuinen, hyvin, hyvin pitkälti kyberpunk-teemoja, samoja sanoja käyttivät jopa, jopa niin kuin klassisessa kyberpunk 2077 tai 2020. Et kaiken kaikkiaan, no tämä kuuluu tämä Xboxin kuukausimaksuun, ää, että niin kun siinä mielessä totta kai kannattaa. Et jos muut osa omistaa tarpeeksi hyviä tietokoneita, niin jo, että kooppina tämä menee varmaan ihan, ihan kivasti, mutta että aika paljon oli edestakaisin juoksentelua ja se kävelyttäjä ei aina toiminut. Et, et se oli tietysti ikävi juttu tässä näin. Mutta noin muuten oikein kiva, kiva kokemus varsinkin jos tästä ei ole tarvinnut <laughs> maksaa, niin, niin siinä, siinä tapauksessa. Eli, eli voin suositella sellaisille, jotka tykkää vähän tämmöistä aikuisemmasta äh, räiskintä, räiskintäpelistä, missä ei ole niin kuin hirveästi niin kuin tämmöistä eettistä pohdintaa, että vaan tylymeininki alusta loppuun asti. Ää, äh, joten niin kuin tällainen lyhyt, lyhyt arvio tästä, tästä pelistä ei oikeastaan muuta, muuta sanottavaa katsotaan vielä, että tuleeko lopputekstien jälkeen jotain. Aa, tulee tietysti. Tupakkamies. Syöpämies. Contact with Decane has been lost. It seems the gate prototype suffered a catastrophic malfunction and was Aa, ne on I'm not surprised. It was a pipe dream to begin with. What of our losses? Ei mitään tärkeää. Significant, but within projections. Unfortunately, we lost the AGI imprint credentials, but the gate itself was more stable than we've seen before. The Ascent Group, however, will likely never recover. We don't need the Ascent Group. Get the telemetry over to the other facilities, but tell no one about the other side. I'll communicate benefactor. with our benefactor. As always.